ಇಂದ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ ಎಂ ಜಿ ಮಾರ್ಗಿಂದ ಸೊ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಈ ನಗರ ಹಂಗಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ನಮ್ಮೂರು ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೀ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೂರು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಸಿಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಬೆಳಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಲ್ದಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಜಲ್ದಿ ಎದ್ದು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಕೊಬಿಡೋದು ತುಂಬ ಅಪ್ಪಿದೆ ನೋಡಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ದು ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಪ್ಪಿರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಹಾಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ಶಿವನ್ ಟೆಂಪಲು ಶಿವನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಡಿ ರೋಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಒಂದು ಶಿವನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗೋಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇದೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ ಸಿಟಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇರೋಂಥದ್ದು ಪಣಿ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೋಡ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ರೋಡು ಈ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಎಮ್ ಜಿ ಮಾರ್ಗ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಲ್ ಬಜಾರ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟು ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಸಿಕ್ಕಿಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಸ್ಟು ಒಂದು ಛತ್ರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ the State Bank of Sikkim ನೋಡಿರಿ ಹೇಗಿದೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಿಮ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಮೋಡ ಯಾವುದು ಮನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಮ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಆದರೆ ಸಾಕು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಫುಲ್ ಹಿಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆದರೆ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಈ ರೀತಿ ಮರಗಳೇನಿದೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತೆ ಇದ್ರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಮನೆನೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಗುರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಏನೋ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಂಟಿ ಕಾಯಿ ಚೂರೆಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾರೆ ಕಾಯಿ ಪೀಸು ಇದು ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿನ ನೋಡಿ ಇದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಾಯಿ ಚೂರು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಆಫೀಸರ್ ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಟೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಶೇರು ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಶೇರು ವೆಹಿಕಲ್ಲು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಏನಂತಾರೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದೀನಿ ತಕ್ಷಣ ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಕಾರ್ ಬೇರೆ ನಿಂತ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ನಾನು ಬಸ್ಸೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ಕಾಶಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ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 ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಸ್ಸು ಆ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು ಸೊ ಝೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬನ್ನಿ ವಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಟಾಕನ್ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೋಗೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೌರ್ಯ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಶೂ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ ಬಂದು ನೀವು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶೂ ಇದೆ ಗಣೇಶ್ ಮಂದಿರ್ ವ್ಯೂ ಶೂ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಗಣಪತಿನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೋಗೋಣ ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಂದಿರ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಯಿ ತಿಂತ ಇದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವರ್ಗ ಗುರು ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಕಾದಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಈ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪಾರ್ಕಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಜಿ ಮಾರ್ಗಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಎಮ್ ಜಿ ಮಾರ್ಗಿಂದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ ಎಮ್ ಜಿ ಮಾರ್ಗಿಂದ ಸೊ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶೇರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಮಂಜು ಬಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಕೋತಾರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಕೊಡಗು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮನೆಗಳಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿಂ ನಗರ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಕಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ತಾಶಿ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದು ಮುಳುಗೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆರು ಗಂಟೆ ಆರೂವರೆ ತನಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸನ್ಸೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕುತ್ಕೋಬೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹನುಮಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಜಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇಸು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಮೂರು ಒಂದೇ ರೂಟಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಜಿ ಮಾರ್ಗ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಜಿ ಮಾರ್ಗ್ ಹತ್ರನೇ ಏನಿದೆ ಲಾಲ್ ಬಜಾರ್ ಇದೆ ಲಾಲ್ ಬಜಾರ್ ಎಮ್ ಜಿ ಮಾರ್ಗ್ ಎರಡೂ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಂದಿರ ಏನಿದೆ ಆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಂದಿರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಗಣೇಶ್ ಟಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಹನುಮಾನ್ ಟಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಾಶಿ ವಿವಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ರೀಚ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ತಡ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ